La Tierra, mi planeta. Se formó hace más de 4.000 millones de años. Durante todo este tiempo, millones de especies de seres vivos la han habitado, pero solo una de ellas, la mía, tiene el poder de decidir su futuro. No soy la más numerosa, ni la más grande, ni la más fuerte, pero soy muy especial, porque en lugar de tener que adaptarme al medio, he conseguido adaptarlo a mis necesidades. Durante años, he ignorado las consecuencias sobre la salud de mi planeta y sobre mi capacidad de supervivencia. Ahora, el cambio climático me amenaza y es hora de detenerme a pensar, de tomar conciencia, de ser consecuente. Tú tienes en la mano la llave para cambiar nuestro futuro y también el de nuestros hijos y el de los hijos de nuestros hijos. Clase. Escribamos una carta para la próxima reunión de la ONU sobre el cambio climático. Digámosle a los líderes políticos lo que queremos que hagan. ¿Quién se apunta a salvar a los humanos? Yo me apunto. Yo. Yo también. Yo. Señores, o cambiamos de conducta o cambiamos de planeta. Ya ha empezado. Si no tomamos medidas a tiempo, será irreversible. Mientras ustedes discuten y crean guerras, la tierra y el mar tienen su propia lucha. Se están muriendo y ustedes miran para otro lado. Las futuras generaciones tenemos derecho a ver lo hermoso que es nuestro planeta. No votes por destruirlo. No solo afectará a los animales, sino también a nosotros mismos. Sí, y también a tus hijos. ¿Te comprometerás para frenar el cambio climático? ¿Votarás por la vida? Empecemos desde hoy a cuidar nuestro planeta. Aún estamos a tiempo. Yo quiero. ¿Y tú? Quiero que apuestes por la agroecología en lugar de la producción industrial. Y que haya productos locales y kilómetros cero en nuestros comedores. Queremos toda la energía renovable. Queremos un transporte sostenible. Y que pueda venir en bici al instituto. Que quien reduzca sus residuos pague menos y la empresa que contamina que pague, pero que pague de verdad. Que contaminar y no salga rentable. Te lo en tu idioma para que lo entiendas. I suggest extracting less oil and stop burning coal. Stop thinking about consumption and really think about people's feelings, about real values, about what matters. Talking is not enough. We need to start changing now. Negar el cambio climático no hará que desaparezca, Solo hará desaparecer la fauna, la vida. Tenemos todo el poder en nuestras manos. Abre los ojos. La mejor energía está ahí delante. Es el sol. Es el poder de la energía en manos de la gente. It's the people power. People power. It's the People power. People power. People power. People power. People power.